现在看到是吴语宁波话的入门教程。那么，首先第一课，我们来讲一下宁波话说“你我他”。那我呢，在宁波话里是“我”。他试一下，就是，呃，就是舌根部分跟那个上上颚那个有点像是法法语小舌音那个那个那个颤动部位啊。你贴贴住发一下，应该能发出“我”的声音。 我，我，我，接下来来讲一下你。这你呢有两种发音，但其实第一种是比较呃不太常用，是就是鼻音，它是嗯嗯嗯。但更常用的一种呢是 no no no。 然后呢，再讲一下那个第三人称，就是它的单数，就是它，呃，它是发“鸡”的音，就是“鸡”、“鸡”、“鸡”。下面再看看第一人称复数，就是我们，这个宁波话是“阿拉”、“阿拉”、“阿拉”。 然后你呃，那个第二人称复数是你们，呃，在宁波话里面是那那那。然后他们呢，就是切了切了切了。在这里讲一下这个拉，那个宁波话那个我们是阿拉。 他们是且了。这个拉呢？呃，大家可能可以猜到，就是它其实表示复数的词啊，包括上海话里也是用 l 拉，就是其实都就就是从宁波话里面那个传过去的啊。那大家再复习一下，我我就是我我我你就是。 嗯，或者 no，no，no，他呢就是，几，几，几，我们就是阿拉，阿拉，阿拉，你们就是那，那。 那他们就是去了，去了，去了啊！大家如果喜欢这个视频呢，可以加加入我们的语言社，这个最左边这个二维码和群号就是我的语言社。然后也非常感谢那个其他那个 BBC 绘本社以及 CUMB 宁波文化社对本节目大力支持啊！也有兴趣或者。 希望支持我们社团活动的，可以扫一下这几个二维码，来关注一下微信公众号。那谢谢大家，那就这位。